れた疲れた疲れた疲れた体痛い疲れた体痛い疲れたでも大丈夫あでもやっぱりダメみたいだちょっとちょっと応援して応援 はい OK です悪いけどさ別にこれふざけてんじゃねえんだ今回のこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア2018今年のシリーズの中で一番面白かったって G1 クライマックスより面白かったって俺とこいつらで言わせてやるよだからさもっと もっともっともっともっともっと Tonight wasn't a fair fight. I'm jet lagged. It took me 45 hours to get here. And then what, it took Takahashi 30 minutes to drive. It's not fair. Tonight I let one slip. But I promise you, that would be the only one slip. Because nothing, nobody will stop me from winning the best of the super genius. 見たか見たかこれがこれが決勝戦だああ優勝した完全に 優勝した俺は本家で勝ち取ったんだよ優勝はベスト・オブ・ザ・スーパージュニア2018の俺が勝者だえ違うえ違うのおい大悟さんだおいおいおい これが一つ目かよどっかでおい飛んじまったのかなんだこれが一つ目だとこんなきついのかスーパージュニアこんなきついのかこんなに体が痛くて苦しくてでもやめられないんだよ楽しすぎてやめられないんだよ すごいよなプロレスの力ってこんなに痛くてこんなにきついのにやめられないんだよ自然とまた試合がしたくなるんだ恐ろしいなまあ俺が言った通りだよ俺たちでもっともっともっともっともっともっとみんなで Pedrosa!